<laughs> 嘿，我芊芊呐，爱去点赞、够去订阅，请刷介绍给你所有的朋友哦。呸呸。 我是美食追尾芊芊，不知道大家有没有看呢？最近有一部非常红的动画叫做《天竺鼠吃吃》。今天呢，我们要来做里面其中一只 potato，就是它名字就叫马铃薯。我们就先用 Uber E 下单我们所需要用的材料，在等待的过程中呢，我们先来听 C B 吧。呸呸呸呸！哦，好了，嘿， <laughs> 我们的材。料。 这是我从 Uber E 上的全年订购的，就是因为要做这个长相，所以要订购很多可以帮他拿来做装饰的海苔酱啊，然后咖喱粉、金沙，你们一定会觉得，哎，这好像是自己要吃的，没有，这是认真要做的。然后火腿、黑木耳跟，对，这是我自己要喝的。嗯，这不是很重要。首先呢，我们要先来做它的底裤。Body body body language，那样不会做成功。 什么一出？其实要做这有点紧张，我很久没有做类似的东西了。以前呢，做这种造型的感觉都是在日本漫画里面才会看到的，就是有种偶像剧女主角要做给男主角出去远足哈，或者中午用餐时就特别帮他买。好，究竟我们的车车可不可以成功呢？好，这样子。 接下来呢，我们可以放一些油条下去，放个两颗。这个是刚刚用乌 r 一叫的，把它挤上去。然后为了让它美味，我里面想要加一些美男子。接下来就可以把它捏起来，这样塑形一下它，因为大家也知道，它好正面看起来是有一点点捷运的那种感觉。 再远一点吗？我就不能把它当成礼车吗？我要当 rich people 的马铃薯车车啊，rich potato。 <laughs> 接下来我们来做马铃薯，它的那个前面跟后面咖啡色的地方，所以呢，我们要用这个咖喱粉来帮它染色。哎呀，刚刚在群里买一些那个咖喱酱包才对。 我这边要当头，因为这边很宽广。哎，我觉得超难的。噗音。接下来呢是它下面的轮胎了，四颗轮胎的话用明太子香松，因为你知道吗？还是家暴多。鞋。 就这么就可的睡啊！哇，好香哦！先做四颗球。咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜，七龙珠。四颗好了，这是轮子。红色，红色。哎，这看起来超漂亮的哎！先煮个木耳。我们现在来装饰其他的。啊，好香啊，火腿的味道。 木瓜，好的。车窗是上面的这一个长条形的，这样子。都是这样吗？就太大块，跟车窗是差不多位置的，戳进去。那嘴巴是一个屁股，然后再在用海苔。 这样子还 OK 吧，而尾巴，好，哎，还不错哎，目前看起来蛮成功的。我本来预期可能会有点奇怪，可是我现在看觉得蛮可爱的。嗯嗯，宝链呐，它看起来像小白哎，大家有看过《蜡笔小新》吗？里面的那一只那个小白， <laughs> 我吃虫子掉。 然后我本来想要拿金沙当眼睛，但我发现这一对比，眼睛可能会有点有点像拓汤的感觉。所以还好我有买这个，也是用五本拿在群里买的。其实这我本来是就是打算拿来自己吃的，你知道。我觉得它会弹出来，我们来替它平化一下好了，加个眉毛，看起来它会像眼睛，完成。 哎，你不要看它好像很小哎，但它可是真正用的狗刨币耶，看起来是不是很厉害？呸呸，有没有真的有搓搓的感觉？我先拍一下它，完成了我们的呸呸马铃薯 potato 搓搓，哎，看起来很可爱耶，有没有？刚我室友就说，哎，问我们等一下呢，反正就是把它切开。我说说等一下，你刚刚说什么？哦，切开看一下剖面啊，因为我们刚刚里面放有放肉松跟油条。我说什么？ 你要上马铃薯去吃阿利昂对吧？哎，我要来吃吃看。哎，你们要看婆面吗？我到底要不要吃婆面？你们觉得嘞？啊，可是你们回答我的时候，我已经吃完了。啊，那我我先挖一颗轮子给你们看一下。你在之前有看起来很棒？ 我觉得明太子香葱比我预期的好吃哎，因为最里面我才有用美奶之下去做一些比较湿润的处理，所以最外面其实单纯只有明太子香葱会觉得有点干，所以我决定要加一些海苔酱，跟着顺便一起配。我本来其实想要用海苔酱做眼睛的，但是因为我想说眼睛其实好像用那个巧克力看起来比较就是活灵活现啊，但是如果你们真的是要做给男朋友或女朋友的话。 就还是用海苔酱啊，不然我怕吃咸的突然就是吃到一个巧克力，到最后就是你看谁的影片怎么会在咸的里面放巧克力？哦，我看倩倩的影片，哦，不可以这样子，卖小孩，我这样子把后轮都吃掉，我不要这，哎，怎么办呢？我其实很害怕吃这种，哎，因为这种不管吃哪里都觉得好像很残忍。我先把后面的屁股的车窗先吃掉，嗯，海苔酱果然很百搭。 我挖着挖着，噗噗，然后就挖到里面的油条了，有一种好像在杀生的感觉。我们来切个普面吧，虽然说刚刚觉得有一点点残忍，但是呢，我觉得切个普面看起来会更知道我到底做什么。哦哦，里面放油条，油条又很像是吃到它的那个骨头哎。哦，阿密豆阿密米豆 我看起来超可怕，而且里面肉松颜色看起来超像 breeding 的。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。嘿，是谁？刚刚不是已经送到了吗？因为你被 没有错，现在用 Uber e 点，它的生鲜杂货只要三十分钟就可以送到家哦。而且你在等待 Uber e 生鲜杂货送到的同时呢，你还可以妥善利用你的时间去做其他的事情，像我刚刚就去洗米了。然后平常的话，你也可以先看剧，或是先好好的随身搭班，都可以，很方便。全联跟 Uber e 还有独家的合作，所以你可以节省家里面的空间，不必囤货。 不必一次买很多，先说，嗯，我懒得跑，妹，你用 Uber 一叫，它就到了。它现在有了生鲜杂货之后呢，可以让你的生活更便利。你可以买一些可能清洁用品啊，缺美妆类的，或是缺卫生纸的时候，比较大型骑车的时候会比较麻烦，你就可以直接用一键下定，它就会直接送到你家了。是不是觉得哦，太叫烘焙呢？没有错，因为，呸呸，想不到吧，呸呸。 一转眼回来，我们就出现了五百亿的袋子了，想不到吧？好了，其实我觉得大家前面的时候应该已经有猜到了，因为我是五百亿的超级始终用户，你知道吗？认真始终，而且我还有用它的优享方案，优享方案就是你满一九九之后，你就可以免运了。嗯，哇，嗯，好吃哎，配海苔酱。 它没有配，我有点干。可是那个肉松跟油条好好吃哦。我觉得这一只马铃薯车车的内里非常优秀。它虽然叫马铃薯车车，可是里面是肉松跟油条。我是不是应该要准备马铃薯块在它身体里面，这样比较符合马铃薯车车的感觉？它只剩一半了，看起来有点可怕，莫名有一点点血腥感。 因为像我就是几乎每天都会不是几乎每天，我就是每天都会订的人。我给你们看我有多夸张，真的就是每天都会订。哎，是谁抢走了我的下半身？没关系，我还有五分一。 <laughs> 但是我现在要开始吃它的前半身了，可能就会有点偏血腥了。所以呢，这时候是不是应该要先把眼睛吃掉，就会比较没有那么像噗噗的感觉？哦。 大家有听到吗？不是他骨头声音哦，是油条声音。我就是个老油条，恐 <laughs> 怕会。左上角应该来上一下我的同事做的那个天竺鼠车车的样子。这是我同事做的，这是我做的。 <laughs> 哎，我同事做的天竺鼠车车很惊人呢。我的连两天都会打开赖，特别放大再放大，因为觉得太长太幽默了。 我继续先把油条挖完它，可是油条挖完我很怕它崩塌，你知道吗？算是它的脊椎，你知道吗？哎咻！我觉得我做的最好是它的嘴巴，我觉得我的嘴巴做的惟妙惟肖的，惟妙惟肖，是翘还是笑？很 <laughs> 糟糕，真的，就是有一点那个屁股做的很棒。 哎，你不是文组的吗？但我真的很容易害你搞混哎，我一天到晚害你搞混东西。我认真觉得这个是可以去野餐的时候做的哎，或者是要做你男朋友女朋友的时候，我觉得很适合哎。反正你要把它吃掉的时候，就呃，你为什么要吃嘟嘟？我先把车窗移一下，哎，把车窗移一下，长得好好帅，好可爱哦。这是有车窗的时候，这是没有车窗的时候，哇，这它长得很人呢。 虽然大家对五百亿都是今晚我想来点什么，但是还是很希望五百亿多找我合作，毕竟我每个月在五百亿上面刷的钱很惊人。 <laughs> 哎，真的很方便呐，不是我在搜，我要很残忍的挖它喽，很残忍哦。对不起，史密马塞，你为什么要吃吃吃？嗯。 不， <laughs> 他家这两颗眼睛好可怜哦，少了眼睛我觉得应该比较没有那么可怜。哦，这嘴巴好可怜哦。最后一口，我们的天竺鼠车车只剩下一颗轮子， <laughs> 还有两个眼睛，那是我的饭后甜点。 我的饭后甜点是吃它吧唧。吃完了，今天呢，使用 Uber E 的生鲜杂货订的这些材料，除了可以让我节省时间去做其他事情之外，真的很方便啊！因为你知道，不用自己提着大包小包的。然后呢，我觉得今天做的天竺鼠就是我们的马铃薯吃吃，塔马口是吗？ 就是我们的马铃薯 potato，其实我觉得做起来真的还蛮可爱，所以我觉得大家有兴趣的时候，可以在家里试试看，或者是说很多汁，然后就是当情侣便当、野餐便当，感觉也是蛮有趣的。那今天的影片就到这，非常感谢大家看我的影片，就先这样，拜拜。是谁抢走了我的麦克风？没关系，我还有我的呸呸呸呸呸呸呸。